pięknie sobie poprawić. Jeszcze raz brawa dla Pana. Tutaj mam informację, że obraz został nabyty przez Klub Radnych Nasze Miasto. Za 660 zł. Taka jeszcze informacja organizacyjna, tutaj wszystkie kwoty za obraz, e, można, za obraz, za licytację będą zbierane tam w punkcie organizacyjnym na, że tak powiem, za